Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtatti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa har'a viidiyoo tokko qabadheetan dhufee waan nama ajaa'ibu keessaa uumama koo keessatti jechuudha. E, sammuu koo keessaa waa baasuu nan jaaladha. Egaa kaa sammuu koo keessaa baasee itti yaade. isa ammoo eh, baasee itti fayyadamee waan akkanaa kana nan jaaladha jechuudha ta'ee ta'eetoo na yeroo tokko tokko immoo haalli jireenyaatii fi haalli ekonomii irra kan ka'e eh, waan yaade yoo dhabeen alatti eh, waanan yeroo sanitti argadhu ta'ee taanan ofii kootii waan baay'ee uumee hojjechuu nan jaaladha biyyuma keessattu jechuudha. Innaa har'as maalinni yeroo baay'ee araboonni Eh, waan ataakiltii dinnichaa furumii minaaminatti waggaa hojjetanii ni beektu lukkuu wajjin hojjetanii. Ani immoo iyyuu har'aa haaluma jireenya biyya keenyatti irratti hundaa'ee tanan mana ormaa keessa ka'a. yeroo muraasaa kontiraataa saniin booda eenyumtuu hawwiin isaa keessattuu shamarri biyya arabaa hawwiin ishii yeroo hundaa as malee abjuun ishii biyyaadha. Kanaafuyyuu abjuu biyyaa kootii yookaan mul'ata biyya kootiitti wal qabsiifadhee hoo akkanatti hojjedhe hoo eh, hagam eh, mi'aa laata hagam milkaa kan jedhu. Ataakiltii qofaan odoo lukkuutti hin sababbin isaa eh, tarii lukkuu dhabuu hin danda'a garuu ataakiltii qofaan waan naannoo kootitti argadhu waan hangabaallee waan gadi ba'e bitadhee qarshii xiqqaadan bitadhee itti fayyadamuu danda'u. maalan qopheeffadhee hojjettanii hunda isaa tuyyuu tokko tokkoon isinittan argisiisaa bakka kanatti ilaal hundasaa dhiqee quncisee dinnichi ni jiraa kaarotiin hin jira akkasuma immoo iyyuu timaatimiin ni jiraa qaaraan ni jira jechuudha. Zinjibila illee qopheessee jiraa Shunkurtii adii shunkurtii diimaa wajjin qopheessee jira. Kana hundaayyuu wanni isaa diizaayinii isaatiin bareechee toomuraa walumaan ilaalla. As keessatti naqeetan kanaan. furuumii galchuu jechuudha. Asitti maal hanqicee zayituun hanqicee xiqqoo ishee biyya keenyatti hin arganne jechuudha. Inni jira garuu suppermaarkettiin inni guddaan qarshiidha. Akka ollaa itti osoo hin ta'in akka mataa ofiitti jiraatan. Asitti immoo iyyuu timaatimii daakkamaadha. Kanan qopheessee maal itti godhe zayituunii fi soogidda qimamiidha kanan itti godhe jechuudha. Bakka kanatti akkamitti akkan hojjedhu walumaan ilaallaka. Kuni timaatimii daakkamaadha. qimamii wajjin jechuudha. Qimamii soogidda waan tokko tokkotti godhee tanaan asitti kanan qopheeffadhe jala isaatitti qishuman itti qicce zayitii jechuudha. Zayizayituunidha. Kanas laaltanii jirtu. Walumaan ilaalla kaamee maal ta'u kana hundaayyuu jechuudha. Asitti immoo xiqqeese maajii ishee xiqqoodha laal baay'ee ruubii ishiitii tariitii inni jaalanna ta'a soogidda baay'ee of keessaa qabee jaa ta'e fuyyuu xiqqishuu wayiitiin itti godhee sababbiin isaa soogidda itti godheetan jira ijaa ta'eefuyyuu innuyyuu soogiddamaa jiru ni beektu egaa kaamee kana qopheessitan walumaan ilaalla haga dhumaa viidiyoo kana dhiistaniitoo hin bayinaa haga dhumaa daawwadha waan ajaa'ibaa argitan isiniin jechuun jaaladha isinitti waggaa tolee akkuman isiniin jedhe yaada keessanii <laughs> barreessaa walitti deebine erguun naqina haga dhumaa nafaana turan isiniin jedha haala kanaan Muree umuree too jira. kunuuti. Homtuu wanni hafee hin jiru hundumaayyuu haala wal fakkaatuun shunkurtii adii isa kunoo qaaraa faranjii jedhasan isaa loomiidha, timaatimiidha, shunkurtii diimaadha. Wanti tokko wanti hafe tokko hin jiru asitti kunoo argaa jirtu dinnichallee jechuudha. Asitti jalatti kun suusiisaa naqadhee jira. Gimmaasha jalan gimmaasha gubbaarranii akkattan qopheeffadha. Egaa kan maaluma ta'amee walumaan ilaalaa waan tokko homaa foon hin qabu lukkuu hin qabu akkanumatti roormaanii isa bichaan hojjedhaafan. Egaa ka yeroo baay'ee isaan waan akkana kan hoggaa hojjetan eh, lukkuu wajjin hojjetu ni beektu firuumii keessatti. Garuu animee ofumaa kiyya afaan waan kana biyya kooggaan galee yeroo hunda lukkuu dhiisii foonuu argadha. Eh, walumaan beekna ijaa ta'ee fuyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu akka ollaa itti osoo hin akka mataa keenyatti itti bulla waan ta'eef mee walumaan ilaalla jedhee tananii egaa ka. Ah, akkamittan naqadha yoo jettan diizaayinii dhanan naqadha viidiyoo isinitti hin dheeressu dardaree raawwadhee tanan walitti deebinaa garuu haalan itti naqu xiqqoo isinittan argisiisaa haala kanaanan daradaraa gubbaa fi jalaan jechuudha bareechee akkasitti teechisee tanan egaa kaamee maal akkan gaafa ijatti bareedde garaatti illee namaaf nyaatamaa mitiiree mee ijatti maal fakkaata walumaan ilaallan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanaa ilaaltanii waan irraa barattanis yoo jiraate wanti irratti jettanis hoggaa jiraate yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa haala kanaan naan daradaraa jira hunduma isaatu daradaree ka'ee tanan yookaan walqixxeessee ka'ee ta walitti deebina turtii gaarii erguu hin dhaqina asumatti na eega. Nuti kana fakkaatan isiniin jedha eh, dhugaa dubbachuuf eh, wannuma isaa laalaa bareedina isaa akkamiin akka inni bareedu. isiniin jedha kunuulan akkanatti qopheessee daradareetii hunduma isaatu salsaa ganaan gubbaarran itti godha jechuudha. Isaan duratti qopheeffadhisanii gimmaasha jalaan itti godhee jira. Akkasuma gubbaarranis ganaan itti godha. Kunuu kan asirratti argaa jirtan kun qaaraa haala kanaan qaaraa qopheeffadhee itti godhee qaaraa afran tokkodha. Kana itti godhee kanaa olis warri jaalatan itti godhuu dandeessu. <clears throat> Anillee garuu qaaraanan jaalladha dhugaa dubbachuuf. <laughs> Mana kana keessatti manni yaalaa qaaraa hin jiru naan jedhan qaaraa ana bichaatu nyaata waan ta'eef naa fidaa'uun jedhe e, manni yaalaa qaaraa hin jiru bakka deemnees yaalluun hin jiru of eeggadhu naan jedhu e, ittiin qoosu jechuudha kana fakkaataa e, dhugaa hedduu bareedaa baay'ee nama simata egaa kaawwannuma ijatti bareedetu appitaayitii namaatillee bana waan ta'eef haala kanaanan qopheessin isiniin jedhamee salsaammoo itti dabaleen waliin ilaalla kunuuti. walitti deebinee jirra haala kanaan kun salsaallee irratti naqadhee jira dhugaa dubbachuuf baay'ee baay'ee baay'ee bareeda baay'ee nama hawwata haala kanaan hojjetachuu ni dandeenya yeroo baay'ee nuti ijoollee baadiyyaadhaa dhufnee ijaa taaneef furuumillee waan biyya keessatti hin arganne namatti fakkaata wanna baay'ee yaaduu dandeenya garuu. Qarshiiwwan eh, elektirooniksii biyya biraatiin kan wal qabateedha. Amma yeroo kana keessa wanti wuddii ta'e irra caala eh, waan nyaatamuudha biyya keenya keessatti wanti wuddii ta'e qaala'iinsa ta'e. Kan isarraa elektirooniksiin biyyoota addunyaatti wal qabatee kan deemudha. Argachuu ni dandeenya. Kanumarratti immoo jechuudha eh, furuumii isa kan bittaa gaazii kanaayyuu ta'uu baatu biyya keenya keessatti kan argannu isa biddeen irratti tolchan eelee biddeen irratti tolchan jala. Eh, walitti qabamee kan gurguramu ni jira jechuudha. Eh, Gubbaarran biddeen tolfataa jalatti eh, sahaanii sadarkaa sadi kan qabutu iyyuu jira furuumini. Daabboo isa xiqqoo kan ittiin tolfattu, kan isa lammaffaa kan ittiin tolfattu, kan guddaa immoo kan sadaffaa ittiin tolfattu kan hin jira jechuudha. Isa san biddeen eelee biddeenii waggaa bittan walumaa galatti kan jalaan elektiriikii yookaan daabboo tolchuun barbaada jettanii akkasitti ajajachiifattaniitoo bitachuu ni dandeessu jechuudha. Salphumatti gubbaarraan buttaa gaazin hin jiru eelee biddeenitti jira. Jalaan immoo wanna barbaadanitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Elektirikiidhaan illee biyya keessatti illee egaa qaamaa biraatti illee isaa digdamii argachuu baannu akkuma biyya keenyatti kana hojjennee nyaachuu ni dandeenya. Isiniin jechuufanii machee meenyumtuu karaa biyyaa waggaa deemu magaaluma hawwa jedhee tananii magaalaa keessatti ka. elektiriikiin illee kan argamuu danda'u biyyuma feene keessa illee yoo jiraanne naannoo kamillee yoo jiraanne egaa waaqayyo immoo biyya keenya nagaa nuuf haa jiraate wanti hunduu jira egaa kaa kana fakkaata amma haala kanaan qopheessee jira egaa booda bilcheessee ka'ee e, waliin ilaalla maal akka inni fakkaatuun isiniin jedha erguyyuu hin dhaqinaa hagaduma viidiyoo kanaa ilaala. irraa maal akka barattan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. isiniin jedha turtii gaarii. kunuuti gahee jira akkanatti itti mareetananii fooyilii yookaan almuuneemiidha akkanatti mareetananii bilchaatee jira mee walumaan irraa fuunee ilaalla maal akka inni fakkaatu isiniin jedha egaa waaw kunuuti ilaala akkatti inni bilchaatee tolee kunuulaati. odoo waan waanuma tokko hin jijjiiramin karariin isaa hin jijjiiramne akkuma jirutti bilchaatee bahee jechuudha. Baay'ee waan baay'ee baay'ee waan bareedadha. Waanbachuuf wantoota ataakiltii ta'eefu sa'aatillee fudhatu eh, maabiraatillee akka nu jalaa wanni hin jenne jechuudha. Inni ammoo didameetillee didamee taanan jechuudha. Ni hojjenna jenneetti karoorfanne taanan kasala. Eh, kasala irratti kasala xiqqeessinee kaane. isa milijaa isa guddaa irratti xiqqeessine jala ibidda xiqqeessine akkanatti finni goone eh, wanni isaatiin iyyuu ho'a isa keessaa bahu ni bilchaata ijaa ta'eef iyyuu ataakiltiidha ho'a isa keessaa bahu nuni bilchaate yaa ta'eef akkasitti illee hojjetachuu ni dandeenya. Hin hojjenna jennee nuumti itti akka oolfannu malee jechuudha. Egaa kaammoo shamarran keenya biyya arabaa keessattuu haala jireenyaa sirriitti baratanii jiru yaa ta'eef iyyuu akka hojjetan abdii guutuun qaba jedha. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatooma. Viidiyoo kana laayik, sheer gochuu hin dagatina. Eh, warri immoo haarawwatatanii karaa chaayinaalaa ayyaantuu asallaa dhuftan sabiskiraayibii gochuun karaa chaayinaalaa ayyaantuu asallaatti makamuudhaan viidiyoo asirratti darbaatoo jiran hordofuu ni dandeessu. Affeerraa kootiin isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatoomaa isinii jecha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay nyaamii waa baay'ee <laughs>